Seara asta este despre a valida. În uh, DEX este a recunoaște valabilitatea, pentru că inspirația vine de uh, la mine astăzi în autobuz și um, când am văzut că scrie acolo sus, uh, validează-ți abonamentul. Și atunci am zis, stai puțin, că și în parenting uh, ți se spune, validează emoția copilului. Și mm, este vorba de o emoție și de tristețe, și de furie, uh, și de teamă, uh, pe care dacă eu refuz și eu critici, copilul se va simți neadecvat. Și așa că m-am hotărât. Pentru mine a valida este a valida celuilalt emoție, este a-l face fericit, a-l face să se simtă adecvat. Ciao!